Flini më shumë se tetë orë? Ja çfarë rrezikoni. Ju lutemi bëni subscribe e sato. Një studim i botuar në revistën European Heart zbuloi se njerëzit që flenë më shumë se tetë orë në ditë kanë më shumë të ngjarë të vdesin nga sëmundjet e zemrës ose nga bllokimi i enëve të gjakut në tru, krahasuar me ata që flenë mesatarisht nga gjashtë deri në tetë orë. Sondazhi u krye në njëqind e gjashtëmbëdhjetë mijë të anketuar, të moshës tridhjetë e pesë deri në shtatëdhjetë vjeç, në njëzet e një vende. Për tetë vite sa zgjati, katër mijë e treqind e gjashtëdhjetë e pesë njerëz vdiqën me probleme serioze të zemrës. Gjumi është thelbësor për shëndetin e njeriut dhe mesatarisht, çdo person kalon një të tretën e ditëve të tyre duke fjetur, thanë shkencëtarët. Në krahasim me ata që flinin mesatarisht nga gjashtë deri në tetë orë, ata që flinin tetë dhe nëntë orë, kanë pesë për qind më shumë shanse për të zhvilluar sëmundje kardiovaskulare. Ata që flenë mesatarisht nëntë ose dhjetë orë kanë një shans shtatëmbëdhjetë për qind më të madh për të zhvilluar një sëmundje të zemrës. Për ata që flenë më shumë se dhjetë orë, kjo përqindje rritet ndjeshëm. Ata kanë një shans dyzet e një për qind të prekjes nga sëmundjet kardiovaskulare. Ju nuk duhet të flini për më pak se gjashtë orë, pasi edhe atëherë jeni në rrezik për sëmundje kardiovaskulare, nëntë për qind. Përfundimi i studimit është se njerëzit mesatarisht duhet të flenë gjashtë deri në tetë orë.